にいるはずというわけでなんと今日は重大なお知らせがありますじゃーんなんとイルハートのグッズが発売されますいややっぱり捨てる神あれば拾う神ってやつだよねやっぱりね分かる人にはイルハートの魅力が分かるって いそうですねはいすいませんでしたちゃんと説明しますではではイルハートの素敵なグッズをご紹介していきます ことでね今紹介したエビ天様から発売されるグッズはなんとこの動画の配信したタイミングから今から予約受付開始となりますそして ということでね今紹介したこちらのグッズは8月の10日11日12日の3日が開催されるコミックマーケット94ブースナンバー7913ひふみストア by ひふみ書房様から発売されますさっきも言ったんだけど、まあ、大事なことなのでもう一度言っておきます、えー、最初に紹介したエビ天様 発売されるイルハートのグッズは今日この動画を配信した瞬間から予約スタートです詳細にリンクをね載せておくのでぜひぜひ予約してくださいそして2つ目に紹介したひふみ処方様から発売されるイルハートのグッズは8月10日金曜日から開催されるコミックマーケット94のブースナンバー7913ひふみストア by ひふみ処方様で発売されます以上イルハと